exertion. Red exert Vishram. Red exert Savdhan. Red we Vishram. सावधान आणि विश्राम हाथ है ना इकड़न डायरेक्ट इकडे हां हात डायरेक्ट हा घाल मागूनच इथपर्यंत प्लेट एक साथ सावधान प्लेट एक साथ विश्राम प्लेट एक साथ सावधान प्लेट ताए मुड़ेंगे ताए मुड़ ब्रेड दाएं मुड़ेंगे दाएं मुड़ ब्रेड दाएं मुड़ेंगे दाएं मुड़ ब्रेड दाएं मुड़ेंगे दाएं मुड़ अभी बाय मुड़ेंगे हाँ बाय मुड़ेंगे बाय मुड़ प्रेट बाय मुड़ेंगे बाय मुड़ प्रेट बाय मुड़ेंगे बाय मुड़ प्रेट बाय मुड़ेंगे बाएं मुड़ good morning sir good morning ब्रेड पीछे मुड़ेंगे पीछे मुड़ ब्रेड पीछे मुड़ेंगे पीछे मुड़ ब्रेड पीछे मुड़ेंगे पीछे 미쳐버린 게 미쳐